اسمع يا أومن أحترم الرجال الذين يجيدون الحياكة فهذا نشاط ظريف بالفعل يساعدني هذا على التركيز هو ما سبب اهتمامك سلاح هنا غبار النسيان أطلب الظفر لا توجد شحنات الأعداء قريبون انتبهوا أحتاج هذا سأتخذ هناك من يشتري هذه؟ that تبقى عدو واحد أعيد تلقيم حان وقت الرقود بسلام جميل جرت الأمور على خير ما يرام حسناً لننافس ذات الخطة هذه المرة سلاح هنا أعيد التلقيم سلاح هنا هنا هنا هنا أعيد التلقيم رافقتك السلامة في الهواء سبايك في B. تبقى عدو واحد ال spike بحوزتي حوزتي لماذا يصرون على الموت؟ أحتاج إمدادا شكرا أعيد تلقيم هنا مرحبا تحياتي تخلصوا منهم أعيد التلقيم العامل ال spike لدينا سقطت ال spike في B. ال spike بحوزتي حامل ال spike لدينا سقطت لسبايك في B. تبقت ثلاثون ثانية عشر ثوان آخر لاعب باقي سقطت لسبايك في B. دعوهم يحاولون الإمساك بي فقط أعيد التلقيم أحاول مجاراتي شاهدوا هذا أعيد التلقيم رصد عدو في بي رصد عدو في بقى عدو واحد أنا سوف أخمد نار في الطريق. الفجر آه، استعدوا لنيران الجحيم تبقى عدو واحد كيف ستجري الأمور هذه المرة؟ ألم يظهر أي نمط متكرر بعد؟ عدو في بي كن أسرع هنا أحدهم في أي آه، هيا لنذهب آه. لا مهرب مني تبقى عدو واحد يستطيعون مرحباً. حتى إدراك معنى الألم الحقيقي بحاجة لمعدات شكراً أعيد التلقيم عند إشارتي امر محرج عدو تبقى عدو واحد هنا لا تفرغ جعبتي أبدا أعيد التلقيم أعيد التلقيم سأحميك يا صديقي هنا أعيد التلقيم لدينا سقطت ال spike في B. رصد عدو في بي آه. تبقى عدو واحد آخر لاعب باق وجود بسلام أيتها الرياح أريني إلى أين أذهب أعيد التلقيم أهناك من يشتري هذه؟ ابقوا آمنين أعيد التلقيم احذروا احذروا مثالي أعرف ما يجب إنجازه أعيد التلقيم أعيد التلقيم بنا اهدوا رصد عدو في ماذا حملوا السبايك لدينا؟ سقطت ال spike في ايه السبايك بحاجة احرق عدو واحد سقطت السبايك اي آه. تبقت ثلاثون ثانية السبايك بحوزتي تبقت عشر ثوان انطلاق جولة في الشوط أعيد تلقيم أموالكم أو تمنحوني إياها الأمر مفيد في الحالتين أعيد التلقيم أعيد التلقيم سلاح هنا مستعدون؟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 سأدخر أحتاج إمدادا لا توجد شحنات هنا أحتاج هذا زوجة شحنات مسح المنطقة هنا آخر لاعب باق تم إسقاطه اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية استعدوا لنيران الجحيم زرعت السبايك تبقى عدو واحد القدرة الخارقة جاهزة أعيد التلقيم انتهى الأمر أعيد التلقيم نقطة الفوز اطلبوهم أرواحهم سلاح هنا سلاح هنا شكراً زرعت السبايك لاعب باق هل أنت مستعد لبعض العروض الضوئية؟ أحتاج هذا بحاجة لمعدات أهناك من يشتري هذا؟ شكراً شكراً مرحبا لا توجد شحنات انتباه انفجار المسفن من تحتي ستبدأ المطاردة في باق Atlas Pi. واحد أشعر بحماس كبير لننطلق لدي أمور يجب تنفيذها عدو في بي أحدهم في بي أعيد أسقط القدرة الخارقة تتبع القدرة الخارقة جاهزة آخر لاعب باق لسبايك لم يحن وقت الراحة الأعداء لدينا قريبون.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 كشف المنطقة ستبدأ المطاردة قاصد عدو في إيه؟ انتهى المزاح سأقضي عليك فريقي على الأرجح لذا ما هي الخطة؟ أراقب هنا زرعت السبايك أمك وصلت الرسالة إعلام لم ينتهي بعد واجبك بهذا أيضا هيا لنذهب الآن آخر لاعب باق تبقى عدو واحد انطلاق لا بأس لا بأس عدو في B. دوري أتلس باي آخر لاعب باقي حذارني الآن انتهى الأمر حط سبايك عذرا يا صاح تم محوه أنشأت الحاجز آخر لاعب باق الجحيم رائع فاز المدافعون